最初はバカみたいだと思ったことが時が経つほどに優しい時間に変わってく世界のどこかで笑ってる君がなぜか切なくて胸が苦しくなる自分に嘘つき思いをこらえて大 人と笑っていたよ見えない知らない音に紛れ込み僕に大切な人ができたよ て足をパタパタと動かしてみたりして深く考えないつもりでも言葉の音に包まれていたまた明日ねなんて言葉嘘でもいいから聞きたい音深く考えないつもりでも 見えてなくても聞こえなくても思いを伝えるからそっと眠ってごらん些細なこと気づいてない